Bom dia a todos, eu sou Maurício Mococa. É, hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer uns vidinhos aqui, mostrar as variônicas aqui. É um produto que nós, que nós é, tem. O pessoal que tiver interesse nelas, a descrição está embaixo aí do vídeo. E também mostrar para os amigos como é que é elas. Ela é feita toda em metal. Peraí, filma isso aí. Vai é mais de cima. filmar pra cima. Peraí. É ela é feita, tá pegando as inteiras? Tá. Ela é feita toda em metal, é, as empunhadeiras, todo, o material delas é tudo material só tanto empunhadeira como os cabos, cima, onde aperta, pé, o material dela é tudo um só. Então é, são é, é, as antenas aí do canal, pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. E esse é um vídeo de entrada. E lembrar os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like e dar uma força aí pro canal. Então nós vamos virar elas para cá uma outra paisagem, a parte, a parte traseira dela. E também nós já vamos encerrar esse vídeo. E vamos ao vídeo. Hoje nós estamos aqui na Serra do Café. Nós estamos fazendo um vidinho aqui que nós vamos ver aqui se nós tiramos umas pedrinhas boas aqui do meio. Tá eu, nosso amigo Edson aqui. E estamos gravando aqui uma mostrando aqui a pedra como é que é a pedra e nós vamos agora gravando e vamos tirando aqui nós já saiu algumas pedras aqui ó essa aqui é uma pedra muito bonita uma pedra meia transparente uma lasca grande essa aqui já é mais rosa. E então, também uma outra aqui também que é rosa. Agora o que nós temos aqui no meio é umas pedras aqui importantes aqui, ó. Aqui no meio tem, por exemplo, essa aqui, ó. Essa, essa. É uma pedra importante. E temos outras daqui também. Então aqui nós temos aqui uma, duas. Temos três ali. Aqui também nós temos uma outra. Então dá pra ver, ó. Só pra ver o quebrado dela. Dá pra ver como é que ela quebra. Agora, o quartzo rosa não quebra desse jeito, ó. Ele é cheio de por exemplo, ele é cheio de veio. Ele, ele dá uma quebrada, assim, uma quebrada meio... Ele quebra os pedacinhos, sai é cheio de veinho. Então a diferença é essa, essas pedras aqui é... Por exemplo, que nem essa aqui, ó. Não sei se a câmera vai dar para pegar bem aqui, mãe. Ela é por igual. Agora, nós temos também na parte de cima ali, que é onde o Wesley está com a mão lá. Que também é uma parte que também tem umas coisas boas. Agora nós vamos começar... Vamos começar a tirar. O Wesley já está tentando tirar um lá em cima. Ô Edson, vamos... Segura aqui agora o celular que eu vou fazer um, negócio aqui. Vamos tirar isso aqui pra cá. Arrancar essa da beirada aí. Aqui, ó. Fica mais de cima lá. Que eu vou... Agora as variônicas. Variônica, se tiver morganita aqui, vocês cruzam. Se não tiver, vocês não cruzam. Então ela cruzou por quê? Porque tem morganita. Agora nós vamos fazer uma, uma pergunta para ela. É, variônica, tem ouro aqui nesses quartos? Se tiver você cruza, se não tiver você não cruza. Não tem. Ela não cruzou porque não tem ouro nesses quartos. Mas morganita tem. Agora vamos reforçar, vamos reforçar a pergunta. Vamos ver se eu consigo chegar mais embaixo da Bariônica, tem o birilo, morganita, nesse quarto? Se tivesse, você Se tivesse, não cruza. Ela cruzou, porque tem o birilo, que é a morganita. Então, esse é um teste para as variônicas. Então nós sabemos que tem. Então ela cruzou porque tem. Ó, veja bem, ó. Ela vai pendendo para onde está a margarita. Agora chegou em cima, ela cruzou. Está bem em cima aqui dessa coisa. Então, agora nós vamos continuar gravando. Eu vou deixar o claro aqui em cima. Nosso amigo Edson agora vai trabalhar um pouco, né? Nós vamos continuar tirando aqui. Pera aí, agora eu vou te mostrar pra onde é que é. Aqui, você vai cá onde eu tô e tirar aqui. Você vai bater aqui, ó. Nesse lugar aqui, pra eu estourar. Agora eu vou ficar de cima gravando. bater em pé, em pé, em pé, e num lugar só. Vamos ver se o rapaz aqui é bom cortar pedra. aqui não é fácil não. Às vezes o cara pensa para arrancar uma gema lá numa pedrona dessa aqui é fácil, não é. Isso aqui não é, não é aqueles quartos lá que os caras fazem aqueles vídeos lá. Os quartos já tá tudo esparramado no chão lá, é só pegar e pôr no vídeo, mostrar no vídeo. Aqui não. Aqui você vai ter que tirar ela da pedra. E não é fácil. Costuma cada lugar desse você vai tirar aí, ó. Levar mais de meia hora para tirar 40 minutos. Então nesse meio de tempo aí nós vai mostrando aí umas pedrinhas. Vai rodando o ponteiro. Então cada vez que você bate, você dá uma rodadinha nele. No buraco para ele, ele estrondar para baixo. que pula é e limpa o buraco. Dá uma limpada mais de trás. Aqui, ó. Aqui assim fazer que aconteça. vamos pegar uma pedrinha aqui, uma pedrinha bonita, transparente. Aqui já um pedaço estava aqui. Limpa aqui para ver como é que tá. Aí, eu acho que se você pegar nessa ponta dela, acho que vai estar tá melhor. Né? Lá já resbalou um pouco ela. Pega meio aqui assim, ó. E assim, aí, não, aí. Isso. Aí pode ir nessa posição, aí que ela vai estourar. Não, ah, tem terra, tem terra. Já pegou nela? O teu tá deitando na terra. Limpa mais a terra. É. Estamos dando continuação aqui no vídeo. Nosso amigo Edson ali arrancou uma morganita ali já. Já tá pondo sacola. Agora nós vamos martelar aqui um lugar aqui. Esse é o terceiro vídeo que nós estamos fazendo aqui já hoje. Pedir os amigos aí para se inscrever no canal. Para, para aí, velho. Não, meu filho. Acabou, acabei de explicar para você. É, aqui, eu vou estourar ó. essa daí Não, pra aqui, ó, vamos arrancar a cabeça. Posiciona. Assim, aí, aí. Não, bate só nesse lugar que você bateu lá. Levanta ele um pouco para cima meu lá, aí. mexeu o pé, vai arrancar as duas cabeças. Pode ir que vai. Levanta ele. Levanta. Aí, deita um pouco. Aí. Já está estourado já. Vira, vira, vira. Isso, traz ele pro meu lado. Meu lado. Traz o ponteiro pro meu lado. Aqui, João. Bate aqui, ó. O rapaz aqui ele é novato, agora que ele tá aprendendo a cortar pedra. <laughs> Tem que posicionar o ponteiro, se você não posicionar... Aí saiu, saiu tudo é que eu queria. Agora aqui que não. Agora aqui arrancou uns, uns tampos bons. E agora nós limpa ele depois, nós já tira as gemas. Põe pra cima lá pra depois limpar. agora Eu vou, nós vai acabar chegando naquela pedra agora, cara. Pera aí, vou posicionar esse ponteiro aqui, vem aqui. Pega o ponteiro. Dá uma porradinha aqui. Aqui assim. Aqui assim, assim. Aí. Vai, nessa posição, pode ir. É, vai arrancar de lá, mas já tá bom já. Já saiu umas pedras bonitas. quarto bonito. E tem uma pedra boa no meio dela. É um quarto bonito. Agora nós vamos ter que posicionar. Nós vamos chegar numa pedra que nós queremos aqui embaixo. A pedra que eu quero está aqui, ó. Na ponta meu dedo. Agora peraí, não, peraí. É não, não, não, não. esse ponteiro pra cá aqui. Vamos ver se nós arranca esse tampo aí, ó. Esse tampo de baixo. Eu vi que tá resbalando. Deita o ponteiro um pouco. tá, tá quase solta já. Vai sair uma gema boa aí. Vai sair coisa boa nesse meio, hein? Isso tá aqui ainda, né? peraí. Peraí. Só dar uma limpada aqui, tá bom? Isso aqui onde eu vou pra, pra, pra ferramenta. Olha aqui. Isso. Ele tá quase foi. Ah, já tá pulou. Falei que ia sair uma gema boa aqui. Eu vi, saiu mesmo, rapaz. umas par delas. Oi. É, agora é essa, hein? Agora tá bem no meu pé. vou até tirar o pé daí agora. Né? Rapaz, olha, essa vida de garimpeiro não é fácil não, hein, Jota? Você já nasceu garimpeiro? <laughs> Aprendi ah? com o velho. Você já nasceu garimpeiro? Aprendi com o velho. Um que tá do meu lado aí. Os caras acham lá que esse tanto de ouro lá, cada pepitona lá de quase 10 quilos, né? Aprendi com o velho, aprendendo com ele. Agora aprendendo. É. é. agora nós vamos ter que dar uma estudada aí, Jacques. Dá, segura aí. o celular aqui. Você dá um? Não, pera, não, não, não, não, não, não, não, não, Você é burro, nunca bate desse jeito, ó. Aí, burro. Caralho, pode ficar chamando você de burro não, no vídeo não. Ô, já saiu. Nunca mete martelo senão. Já saiu. Mas não tem nada burro também não. É essa cabeça que eu tirar, mas não saiu, mas eu acho que a boa tá aqui, ó. Segura aqui, Will. A boa tá aqui, ó. Pega aqui onde eu tô pegando. A boa tá por baixo do farelo. Não não, que ele, que ele, que ele... A boa tá esse farelo aqui, ó. Lá vai tampando, né, já pode cantar esfarela já. Não tá? Então tá aqui, ó. Tem que estourar aqui pra lá. Bater daqui pra lá pra sair. Vai sair tudo por, por baixo, hein? Se ela estourar aqui, eu não sei se ela vai jogar essa gema. Vai gravando, deixa eu dar uma experimentada. tirar a pedra? Não, peraí. Tá Vou arrancar ela. fortalece ela um pouco, né? Ué, velhinha branca. <laughs> Não, porque eu vou arrancando liberado, liberado. Não, mas o que eu quero é essa aqui, ó. Não pode estourar ela, tá vendo? Isso uhum. ó. Não, aqui, não, olha aqui pra você ver. Essa. Vendo, é essa aí, eu tô vendo, sabe o que eu tô vendo aqui? Pois é, mãe. Eu tô só arrancando a beirada pra, pra deixar ela livre. Né? Aquilo, aí, resbalou, cara. Tá resbalando. Já vai sair, ó. Ufa, Vai sair um tampo, hein. Olha que já resbalou, tá quebrada já. É Arrancou a casca de riba dela. Mas se ela vai sair, ela Ó. vai. Aê. Essa é a que eu tô querendo. Vamos ver como é que ela vai sair, né? Essa é o tiro do gato. saiu, né? Vai sair, né? Vai sair, já tá quase na hora do nosso lanche. Hum. Não, pode bater, se tá batendo, que ela tá pulando já. Deixa eu mudar o lado. Quer ficar aqui onde eu tô? É. Então vai. vai lá. vai ter que comer um pão com mortandela, que senão nós não vai aguentar que quebrar pedra não. Hã? Porque carne não dá para comer não, né? Porque o governo está vendendo toda a carne para a China. Opa! Opa! muda, muda a posição do ponteiro, velho. Aqui, ó, você tá com ele pra cima, né? Aí assim. para baixo, vira. Aí vira do lado, essa ponta do lado. Sim. Caralho, ela tava pulando, cara. Já não pulou mais, pera aí. Vê ela em cima aí. isso, hein? É, saiu. Tá saindo. É. <laughs> é, mas saiu uma parte boa aqui já, ó. <laughs> Olha aqui. Olha aqui que veio. A outra também. Tá. A outra também. Olha aqui, rapaz. Beleza, hein? Essa saiu uma parte beleza mesmo. Essa aí vai sair uma pedra e tanto, meu. Aqui, ó, cavaco aqui, ó. Ui. Esse ponteirinho também deu o nome nós hoje daquele jeito, hein? Nem é pra jogar ele fora. quebrando aqui, ó. Ela tá quebrando, mas não tá indo. Aqui, ó, bate ela assim pra cá, aqui assim. first. Direkt rüzgar yapalım. Rüzgar sanki. Uf, sevap bu fıkayla ya. Rüzgar coisa, Olha a então. beleza, cara. Olha aqui que pedra é linda. aquela pedrinha que tá segurando ela. É. Olha, tem uma gema aqui dentro de tanto, cara. E ela saiu um punhado de pedaço também aqui, ó. Uhum. Aqui tem outra ainda. Tem. Olha a outra aqui, ó. E aí? Aqui mesmo. Aqui, ó. Não um assim pedacinho dela aqui. Olha, a pedra é bonita, Bom, vamos deixar isso aí, vou tirar para outra outra. Vamos lá. Ai. Mas nós vamos encerrar esse vídeo. Pedir os amigos aí para se inscrever no canal. Dar uma força aí pro canal, pro canal poder crescer. Não esquecer de dar o like aí, gente. Dá um like aí, não custa nada. O like é de graça. E logo nós vamos ter uns vídeos bons. Aí nós vamos mandar esses vídeos aí pro pessoal. Aqui tem uma, umas partes ali, ó, lá onde tá pegando lá em cima, aqui em cima, ó, tem umas partes que é tudo corta. Então é pedir o pessoal para se inscrever no canal, deixar um like aí logo nós vamos ter uns vídeos bons. Ah, nós estamos na continuação. Nós estamos aqui a, tentando tirar um quartzo aqui ver se a gente consegue resbalar uma pedra aqui, mas nós estamos com uma ferramenta hoje, um ponteiro, que o ponteiro não está batendo bem das ideias não. Eu já uma limpada nela aqui em cima, assim, dá uma pancada nela aqui, que ela tá, tá prensada aqui, aqui ó, nessa ponta que ela tá prensando. quarto, quarto rosa, quarto bonito. Vamos regar mais para cá. Hum. Aí não. Vamos, né? Vou fazer um negócio aqui. Dá uma relada nela aqui, ó. Gente, eu não posso mexer. Aqui? Né? Ô, louco. Peraí, peraí. Peraí, mexida nela. Não, aí você está estourando ela mesmo. Você estoura tudo e asa até lá embaixo. Então bate o ponteiro aqui, ó. Aqui. Pode bater o ponteiro em pé aí. Ponteiro vai. Tem ponta? Não, pode ir, pode ir que vai. Aí pega boa, vai. Aqui, ó. Pega, boa, saiu boa, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, uma boa. Cadê essa colinha? Ó. E essa aqui também tem uma boa, nela bem na cabeça dela. Cadê essa colinha? Tá aqui, ó. vai jogando pra cá. É não, isso aí não. Olha as farelas. Não, não, não. Nossa, mostra as farelas aqui. Olha pra cima aí. Olha as farelas. É. Ó. Então, mas tá estourando né, mesmo. Olha aqui, ó. Tá ó. Como é que tá o farelo dela agora? Bate aí no, nesse, nesse bico aí. Aí. aí. Agora o ponteiro judiou, né? Uhum. Não vai. Hum? Não vai. pedacinho dela aí, ó. Olha o pedacinho. Então, mas aqui é tem uma pedra boa aí. É. Essa pedra que precisava sair, ó. pra terra. Nem pra terra beirando aqui. Olha como é lindo. Olha que pedaço aqui, parecendo vidro, ó. Rapaz, olha, você põe pro lado do sol assim, tá até. Olha. Beleza, hein? É, aí tem uma pedra boa aí, é Ela que eu vou tirar. Hum? É ela que eu vou tirar. É, mas você tem que pegar mais aqui, ó. Onde eu tô com o dedo aí. É tirar? Ih, mas arrebentou com ela tudo. Falei que eu ia tirar ela. Aí, ó. Dentar. Tá. Aqui ela saiu em pedaço, ó. Hum. Olha o pedaço dela, olha que é mais linda. Ela saiu em pedaço, ó. É, quarto rolo. É aqui, ó. É aqui. Saiu um pedaço. Um pedaceiro dela. Mais uma aí. Hum? O ponteiro judiou, hein? Vê se você dá umas amassadas nesse buraco, essa ponta dele lá, bate lá na costa. não achei o outro ponteiro lá em casa, foi a ah, esse ponteiro vai dar um nó. É, se nós conseguir arrebentar com essa aqui. Vou uma pedra, uma pedrinha. parecendo uma marganitinha mesmo, rapaz. Tá uma belezinha, rapaz. Olha, limpinha. Vamos tem uma pedra bonita dentro. Não vai, não vai para esse lado não. Tenta aqui, ó. quebrando. Já tá quebrando. Pior que não tem outro ponteiro lá. Só peguei ele. Ele vai quebrar. Hã? Ele vai quebrar. Então, mas o ponteiro tá dando mal nó do que tudo. O ponteiro tá com a ponta tortinha. Olha. Hã? Hum. Então. Tem que arrumar essa ponte ponteiro. É. Vê se desentorta mais também. Uh -uh. O ponteiro, olha, o ponteiro deu nó demais da conta. Olha que situação que ficou esse ponteiro, cara. Ele machucou minha mão. Né? Arrebentou a parte dele que estava coisado ainda. Cortou minha mão ainda. Deu um, um tai no dedo do rapaz. E ela tá bonita, hein? Esse pedaço aqui, ó. Você não, não consegue tirar ele, não? não? Bater aqui, ó. Ver, peraí, pra quebrar ele aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Bater ele em cima aqui sem cortar ele, ver se consegue Não vai. Aqui, ó. Dá uma porrada nela aqui, ó. Lá vai. Tampou a tampa dela, mas não saiu ela negócio bom aqui, ó. Aqui, rapaz, é uma boa aqui, ó. É pra bom. cá, ó. Hã? É pra cá o bom dela. Aham. Uhum. O negócio não escapa de mais não. Já achei. Achei o veibão, ó. Achei. Aqui do pezinho. Do pezinho. Do pezinho que o veio tá aqui. Aqui. Aqui, ó. Ele jogou pra baixo, ó, o pedacinho dela, né? Bom, pedi os amigos aí para se inscrever no canal aí, dar uma força, deixar o like aí, gente, dá o like aí, ó, e like não custa nada, dá um like para ajudar o canal. Entrou aí no canal aí, no vídeo, dá um like, dá uma força aí para nós. Olha o tamanho dessa aqui. Agora, Agora eu é quebro. logo nós vamos ter mais aí uns vídeos bons aí. Agora eu é quebro. Então é, já já nós temos uns vídeos bacanas aí.